băieții de la Sweet Mama Jama Mojo Juice, care sunt gata să ne cânte și să ne încânte în stilul reggae în această dimineață. Nihau Jara Stafarai Thank you. ели Нам виден город свысока А люди шли цветным потоком Хотя неведомо куда Там были все, с кем мы дружили Все те, кого мы не спасли сидели, нам целый мир казался мал. А ветер пел о том, что будет, кострами песни разжигал. Мерцали звезды, горели угли, сердца. Ты помнишь, я тогда сказал тебе, о, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо. gonna be alright, yeah. Everybody mama, mama te diabo, formosa